vocês. Quem que lembra que eu jogava lá há 5 meses eu postei jogando Sundoguys no PC. Agora voltei, né? Voltei com os vídeos. Tá dando pra gravar, tá ligado? E deu uma sumida, né, mano? Tô de boa, não deu nada. Pensei que não ia conseguir recuperar a conta, mas que agora recupera, mas tem uma de boa. Para jogar umas partidas que lembra, mano, eu jogava, eu jogava esse ninjazinho aqui, cadê? Calendário. Que esse ninjazinho, mano, mano, eu jogava com ele, cara. Eu bora jogar umas partidas aí. Mano, quem lembra? Pra bugar assim. Fazer assim lá no cantinho da tela. Ah, pra ver que mapa ia cair. Nossa, que loucura, Nossa, mano, quanto tempo que eu não fazia mais bolinhas. Nossa, que ruim que eu sou. Abri aqui, mano. Ah, mano, tem muita gente na frente. Nossa! GG, perdi. Nossa, ô galera. Galera, me desculpe, mas... Mantemos mosquitos aqui. Mano, anúncio. que fazer isso. Bora, bora, bora, bora, bora. Fazer aqui logo viradinha aqui, tcharam. Deixa eu Aqui eu não sei fazer giradinha lá. Bora. Ah, mano. Faz uma tempo. faz um tempão que eu não jogava. Nossa, Block Dash ali. Faz um tempão que eu não jogo Block Dash pesadinho. super de novo. Não, Block Dash não, não, não, não, não, você tá louco. Não cai Block Dash. Nossa, sorte, cara. Tá, eu já venci. Que eu sou Cortex. O que, que vocês estão fazendo risada, hein? desce. Que isso? Só tem galinha agora? Mano, que porra de cidade que deixa isso? Oh, me salvou aqui, mano. massa, não deu nem tá pra brincar. Agora vai ter o laser. Ah, do... Não, ganhei. Não, nada pesado. Ah, eu também fudei essa. Eu não sei mais fazer a burla. Eu sabia. Hum, tem que cair um balão. Bora, bora, bora, bora. Nossa, mantém cair muito, muito, muito. Mantém que cair muito viajar todos. Mano, que porra é essa? Ó, ah, não dá mais pra fazer barulho aqui não? vou perder. GG de perdi. parada aqui, mano. Só uma. Nossa, mano, não, não, não, não, não. Nossa. marcadores. Nossa, eu nunca mais respeitei. Meu pai, que eu catachismo né? Mano, bloco, deixa o bloco, deixa o bloco, deixa o bloco, deixa. Nossa, esse daqui. Acho que nunca joguei, mas tá de boa. Já vi o já vi o cara lá jogando o Teus. Bora, não tô vendo os trecos, não tô vendo os trecos. É, esses robôzinhos eu não consigo ver, mano. Nossa, eu já perdi, mano. Ah, mano. Ah, mano, eu tô... Por isso que eu fico puto, cara. Eu não sei jogar o bagulho. Em 2022. É o caralho, 2022. Hum, tem que ter esse passe aí. Deixa eu baixar esse volume. quando tava nos 50. Esse aqui é um repetido. Então eles caíram tá nos mapas bons. Só cai mapa tá ruim. Não tem despeito. Porque tu colocaram galinha, mano. É, foi a pior coisa do jogo, colocar galinha. Oh, meu boneco não vira. que eu tô meio ruim por causa que... Tá ligado, né? Faz tempo que eu não jogo, acho que faz uns dois anos. Não confio. Cinco meses. E mais não sei quantos dias. Seguindo aqui, décima. Nossa, que faz tempo que eu não joguei, hein? Ele está com cara de. É que vai é ser bom. Ou não, né, Que já pesada? Valeu aí. Ó, as galinhas. Hum, eu não consigo mais a burla. Eu não consigo mais a burla. segurei porque... Ah, mano, foi a, a, ah, foi a culpa da galinha, vocês viram. Ah, gente, eu sou ruim, tão ruim assim. Como que pode? Eu sou tão ruim assim. última partidinha aí, tá quanto tempo aí? Três anos. Bora, mano. Última partidinha aí, eu vou perder, né? Nossa, mano, de primeira sim. Não gosto desses mapas mais. Vejo logo areia. as duas caveiras. Não! Ah, mano, buraco, boneco, boneco. zero lá as gabarito. Esse daqui eu já... Olha. Ping, não. Colocaram de ping lá. Ô, mano, o cara daqui ele matou lá do gelo. Não vi ele até tá agora. Olha, ele. Cadê o gelo? Olha. ele. Olha, não sei, mano. Landy Book Therapy. bitches, bitches, bitches, bitches, bitches, bitches, bitches, bitches, Spritz, Spritz, That's such a change avançada aqui, futebol. essa válvula. Né? Esse fute é de fute mesmo. Esse, isso sim que é futebol de cria. Nossa, de renguinho. Putz. <laughs> Mas Vitor, rapaz, confia no azul. Só eu deveria que... Cara ali atrás de mim, dando uma grossinha de caralho. Eu te bebeu esse vídeo aqui. それもな